Wyt ti rhwng 16 a 24 oed ac eisiau rhoi hobi dy yrfa? Yr ateb yw Twf Swyddi Cymru. Ar ôl gorffen yn y coleg, roedd Mark yn cael trafferth dod o hyd i swydd, ond newidiodd hynny pan glywodd am Twf Swyddi Cymru, ac yn tent dwlu ar gyffyle, roedd Mark yn berffedd ar gyfer swydd mewn cartref ymddeol i gyffyle, yn sgil i waith caled a'i frwdrydedd, mae nawr yn reolwr cynorthwyol gyda gyrfa mae'n ei charu. I ddod o hyd i arfer wyt ti'n ei charu, chwilio am Twf Swyddi Cymru.